Hola queridos, bienvenidos a los consejos de la princesa Lula, la prima de la princesa Leia. Hoy vamos a hablar de las compras y de ir a los supermercados y cómo comprar, qué comprar. Que no hace falta comprar como si fuera una guerra contra el imperio. No, por ejemplo, el papel higiénico. y tú cuánto papel higiénico tienes? Mm, ¿Veis? Todos porque podemos comprar sumamente lo que necesitamos.